kann, kann <laughs> muss aber nicht. Es kann natürlich, und das ist ja auch ein gewichtiges Argument von den Grundeinkommensbefürwortern, Befürworterinnen, dass man sagt, wenn letztendlich äh, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen es sich aussuchen können, welche Arbeit sie annehmen, weil sie wissen, wenn sie sie nicht annehmen, sind sie abgesichert, dann stärkt das natürlich die Verhandlungsmacht ja, das stärkt selbstverständlich die Position des Arbeitnehmers, weil dieser heute anachronistische Existenzdruck, der verstellt, was eigentlich die Existenzfragen sind und die betreffen die ganze Erde, weil das nicht mehr so da ist. Und es wird sich vielleicht dann auch ergeben, dass man mal aufhört mit diesen blödsinnigen Begriffen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das ist auch eine, finde ich, ganz unerträgliche Formulierung. Wichtig ist, aus einer normativen Perspektive, dass das Grundeinkommen allen Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt, wenn sie sich einlassen auf eine bescheidene Lebensführung, das muss man unterstreichen, äh, zum Arbeitsmarkt oder zu ihrem Arbeitgeber Nein sagen zu können. Ich meine, wir haben ja momentan, wenn man ähm, sich den, die Realität auf dem Arbeitsmarkt anschaut, hat man ja, sieht man ja, dass die, die Leute auch gezwungen sind, ähm, Arbeiten zu verrichten für Löhne, ähm, die einfach nicht korrekt sind. Und in dem Moment, wenn man ein Grundeinkommen hat, ein Sockel und wie gesagt, man weiß, dass man ähm, nicht ins Bodenlose fallen kann, vor allem wenn man auch noch Familie im Hintergrund hat, dann muss man eben nicht mehr jede Arbeit zu jedem niedrigen <laughs> Preis annehmen und von daher stärkt das auf jeden Fall ähm, die die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber steht natürlich vor einer größeren Herausforderung. Also ich kann halt nicht ähm, den schlechtesten Preis bezahlen, wenn, wenn ich als Arbeitnehmer sagen kann, nö, ich kann davon leben, was ich kann von diesem Grundeinkommen leben und dann suche ich lieber noch ein bisschen weiter, bis ich dann finde ich vielleicht was, ähm, was mir mehr gefällt und wo ich auch angemessen bezahlt werde dafür. Das hätte als indirekte Nebenwirkung, dass die Arbeits Bedingungen, der Arbeitsinhalt, äh, die zeitliche Struktur der Arbeit im Sinne von Arbeitnehmern verbessert werden können. Wenn mir wirklich kapitalistische Auswüchse nicht gefallen, dass ich sage, ich arbeite bei einem Stundenlohn von drei Euro für einen Arbeitgeber, der mittlerweile pro Waschbecken fünf goldene Wasserhähne hat, so, dann könnte ich mit einem Grundeinkommen im Rücken sagen, also die Arbeit geht ja vielleicht noch, aber aufgrund, aber diese Struktur gefällt mir nicht. Der nimmt sich aus dem, was wir hervorbringen, einen deutlich zu großen Teil. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin, bin ich nicht gezwungen, bei dem zu arbeiten. Und das ist für mich eine Freiheit, die im Grundeinkommen liegt. Und äh, insofern ist dieses Ausbeutungsgedanke, ne, die Armen werden immer ausgebeutet und die Reichen profitieren, ist bei einem hohen Grundeinkommen erledigt. Die Arbeit muss meinem, meinen Intentionen entsprechen. Ich muss mich wohlfühlen bei der Arbeit. Das ist das eine. Das Geld muss stimmen, sonst gehe ich nicht hin. Und der Sinn muss stimmen, sonst gehe ich nicht hin. Das sind drei Dinge, die äh, zutreffen und die eine hohe Arbeitsmotivation bringen. Ich kann mir leisten, Nein zu sagen. Ja? Das ist sozusagen der Freiheitsgewinn, der da steht.